sinaona ghafla tunaona damu, kitu cha kushangaza, zinatoka kwenye kile chumba ambacho hakifunguliwi, kinakuja damu zinakuja tulipokasis zinaonekana kutokea kwa chini au zinatoka kwa chini, yani zinakuja hivi kwa chini kama mkeka unavyoona kama ile jamvi. mm -hmm. Moyo wangu ukapasuka, pigo moyo akadunda kama hivi, haya macho yangu ama vipi? Mbona sielewi hapa. mm. mm. eh, mzangu unaona nini kaka? Zile zile damu ama rangi mbona mimi sioni? Ah, wewe uone vipi bwana? Angalia hizo damu zinakuja huko tulipo sisi. Mimi sioni. Ah. Anageuka haoni. Haoni. Kaambia hebu ngoja. Nikatoa kile. Funga kazi. Funga kazi Vile nilokuambia ile funga kazi niopewa na babu sasa. Mm. Nikatoa ile funga kazi kama mbebu kaifanya shika hapo. Kashika. Pale pale akazimia. Yaani alivyoziona zile damu pale pale kaanguka na kauzimia pale pale. Mm. Haraka haraka nifanye nini? Funga kazi nikaishika mkononi. Nikaiambia ile damu, tulieni hapo hapo, simama, inakuja. Kaambia funga kazi, funga kazi, nisaidie. Funga kazi ile ikatoa moshi fulani hivi, moshi ule ukatanda pale tulipo, ile damu ikaja ikasimama hivi nataka kupanda hivi kama napanda ukuta, unavyoona ukuta unapandisha. Mm. Kaambia potea. Ile damu inarudi kule kule ilipotoka sasa. Inarudi. Inarudi ikaingia kwenye kile chumba. Hmm. Kama kuna kilichotokea. Mm. atujamaliza hata dakika kumi, bosi huyo anapiga honi mlangoni kwa hasira. Mm. Unajua kwa hasira? Mm. Nimefungulia geti akaja akanipiga kofi. Mm kofi moja nikadondoka chini mm. kweli moyo wangu ulihuzunika niliumia kaambia nini sasa kosa nini kaambia wewe wewe kijana wewe kijana wewe usitaki kunadibia mambo yangu ndani sijakuleta kwa ajili ya mambo mengine nimekuleta kwa ajili ya kazi kaambia sasa mimi ni kosa gani nilotenda mimi mbona sijui mm. nini nimetenda kwako kwa hiyo kwani unajifanya wewe ni nani ndani ya hii nyumba yangu? Mm. Nataka Mm. kunitawala. Kaambia wewe nieleweshe nini kosa? Mm. Kazi nafanya. Nini kosa? Tutaona ngoja. Tatoka nje. Tatoka nje. Tatoka nje. Eh, kasema tatoka nje. Yeye yeah, atatoka. Eh, yeye atatoka nje. Mm. Kaambia, "Sawa, toka." Yule mchana bado kazimia, hajamwangalia, kapitiliza mpaka chumbani kwake. Mimi nimekaa pale namwangalia yule msichana, nasikia uko bosi yule ongea chumbani mle. Mm. Anaongeaongea maneno. Maneno gani? Anaongea maneno. Jamani wakubwa, nisameheni wakubwa, makosa yangu wakubwa, sikujua kwamba yako hivi. Kwani sameeni yalotokea ya wakubwa. Huyu kijana naona kidogo ana nguvu zake, ana nguvu ila tutamweza. Ah, sasa nikapotezea, nikaenda kwa yule msichana, nikatoa funga kazi yangu Mwambia funga kazi, muamshi msichana. Nikamweka hapa kwenye paji la uso. Dakika moja tu kaamka. Kaka, kimetokea, kimetokea nini? Mboni kaambia tulia dada, haina shida. Kausha. Kimya kimya inaenda goma kimya kimya. Tulia. Nenda ndani kafanya kazi zako. Kama umemaliza kazi kapike chakula cha jioni. Mama asija karudi akakuta chakula kuna Na usiseme kilichotokea ulichokiona, kaa kimya. Kaambia sawa sawa. Ule bosi saa sita ya usiku kanifata, eh, kijana vipi? Kaambia safi. Hivyo kijana, kwani unajiona wewe nani? Mm. Kaambia sasa najiona nani? Hebu nieleweshe vizuri nini? Mm. Leo umefanya nini? Kaambia sijafanya chochote. Hujafanya kitu? Kaambia eh. Hujafanya kitu? Kaambia ndio. Haya, nifungulia geti niondoke. Saa sita usiku. Saa sita usiku anaondoka. Mm. Leo sirudi, wewe funga geti sirudi. Mm. Umenikosea sana leo. Leo umenikosea sana kijana. Nilikuwa nakupenda lakini leo umenivunjia heshima zote. Mm. Kaambia mimi sijui, kaambia haya. Ila nitarudi. Nitarudi kijana. Mm. Kaambia sawa. Mimi nikafunga geti. Kufanya hivi yule mama naye alikuwa bado hajarudi. Hajakaa muda mrefu karudi, kamfungulia geti vipi mwanangu? Nikamwambia safi mama, kwema kwema. Kwani babako hajarudi? Kaambia ametoka. Mm. Mama anarudi saa sita usiku. Mama anarudi saa sita usiku. Kwa nini? Alichelewa siku ile. Anarudi mapema ile siku ile na sisi alichelewa. Anafanya kazi gani? Alikuwa askari yule mama. Ehe, tuendelee. No. Alikuja na biskuti zile za chocolate. Mm. Na juisi. Mm. Kila mtu mbili mbili zile kubwa zile za mwanamke nyonga sisi zinaitwaje? Kuna mirinda sijui kuna Pepsi sijui Fanta. Mm. Katupa kila mtu mbili mbili. Mimi nafanya kazi mwenzangu mbili na biskuti mbili mbili. Haya hizo mtakula, mtakula. Mshakula. Basi tushakula. Mm. Haya sawa, tutaonana kesho asubuhi. Kaambia sawa. Ule bosi hajarudi. Kaambia sasa mimi bosi nimemkosea nini hapa? Kaka kaamua kupiga simu sasa. Kampigia baba. Baba akasema mpigie babu yako. Kupiga kwa babu Babu kasema muda huu sina, huwezi kuongea na simu, taongea baadaye mm. tafuti Unajua huko yeye uko maporini, usiku huo huo mm. huko yeye uko maporini, uko hawezi kukaa kwenye nyumba yeye mm. sema sawa. Hajaka, sijakaa sana, babu kapiga mm. kasema, mjukuu wangu mimi nimeona kila kitu, ila maelezo nimempa babako kwa hiyo mimi saizi nina kazi ya kufanya hapa. Mm. Kwa hiyo babako atakupa maelezo, atakupigia. Ungekata simu atakupigia babako. Mm. Hivyo kata simu kweli baba kapiga. Bwana, babu yako kasema huyo bosi wako anataka kutoa kafara ili apate pesa nyingi mm. kwa ajili nyota yako na maisha yake yameendana. Kwa hiyo anataka nyota hiyo aichukue akafanyia biashara zake. Mm. Kwa hiyo hata iko chumba alichokiona iko chumba ndio maana watu waingii kwa chumba, mimi nakiona kina watu ndani yake Mm. hiyo damu ingekugusa wote wawili, nyinyi mngekufa na mngepotelea huko huko mm. Kambia basi, ila tulia, hakuna wasiwasi, tulia. Kasema sawa baba mm. Katulia. Yule msichana alikuwa naye ajengea ndani, kaka, vipi na unakuwa naongea na simu nani? Kaambia bwana, undani kuna hiki na hiki, kuna yale matukio yale tunataka tutolewe kafara. Mm. Kwa hiyo sasa wewe utajua utoke njia gani, kila mtu kaja na msalaba wake. Mm. Ila mimi nitakubeba hivyo hivyo kwa hiyo msichana kama dada yangu haina shida, tutabebana. Sawa. Kaka, asubuhi yule mama anakuja anatoka nje. Hata usione hajaniangalia. Taka hajataka hata kunisalimia. Mke wa boss. Eh. Hey. Hata geti hajastaka sije mfungulie kaenda kafungua mwenyewe katoka nje kibati kaondoka. Mm. Kajiuliza ni nini sasa? Mm Niza atakuwa mume wake kamwambia sijui mimi nimemkera tasielewi mm. potelea mbali. Tukakaa siku ya kwanza, baada ya siku ya nne yule msichana alivimba hivi, alipata uvimbe wa ghafla, uvimbe wa ajabu kwenye nini, kwanzia hapa kwenye shavu hivi. Unajua hiki kichwa kama na vichwa viwili mm. kavimba Ambia basi mpelekeni hospitali, mabosi wataki kumpeleka hospitali. Mm. Ambia wewe muache hivyo hivyo. Akifa basi. Mabosi ndo wanasema. Ndo wanasema hivyo. Mm. Naona muda naye. Nikafikiria. <sighs> Sema sawa. Kamuuliza kwani nini shida? Ah, nahisi kama jino linauma. Mm, hilo jino kweli wewe? Mimi ndio unavyoona nasikia kama jino moja linauma. Mm. Sasa wewe jino livimbe kama una vichwa viwili hilo jino gani hilo? Najua jino sawa linavimba shavu kidogo linavimba likizidi sana mpaka sikio basi. Sema haina shida si jino. Kule Kigamboni kulikuwa na miti majani mengi. Kasema kwa ajili ya pale mabosi hawapo tuingie polini. Nikaingia polini kuna mti mmoja nikakuta ule mnazi. Nikaukuta polini. Kaambia tuchimbe, kachimba. Tukachukua mizizi. Kaambia yosha kaosha, kachemsha, kaambia hii fukutua sasa hivi, na kesho asubuhi, baada ya siku tatu, kama jino kweli takao linapona, kama sio jino tutajua. Kafukutua siku tatu, uvimbe bado huko pale pale, ambia jino la sikii linauma, haliumi ila mbona uvimbe upo, na kama hapo kuna kitu kinatembea, yani kama mdudu mm. shavi anatembea tembea, yani kama nyoka anatembea Mm, hey, eh, na hata ukimwangalia hivi unamuona kabisa huyu mdudu kabisa, nyoka wanatembea hivi, hii mishipa ya damu imesimama hivi ndani ya ngozi ya mtu, ndani ya ngozi ya mtu, yani kwenye shavu la mtu hapa ndani ya ngozi mm. ilivyovimba vile, unamuona kabisa ni nyoka huyu, mdudu anatembea. Kaambia wewe usifanye masiara utakufa. Mbona mimi sio? Nikamwambia twende kwenye kioo, baadhi chumbani kwangu, nilekewa zinga kioo kile. Kaambia unaona, ah, analia, nakufa mimi, nakufa Kaambia usijali utapona. Ngoja niombe funga kazi kama itakusaidia ikusaidie tujue. Kama nikishindwa nimuombe babu au baba akusaidie. Kabla kuomba funga kazi nikampigia mzee. Kambia baba, kuna mwenzangu anafanya naye kazi kichana. Kani kuna hili hili hili hili hili hili. Kasema ah, mimi najua. Nitaka nikupigia sasa hivi. Yeye ndo anataka kupigia. Eh, mimi nitaka nikupigia sasa hivi. Mm. Kwa ajili bwana huyo unaona ni jini bosi sasa nataka kuanze na huyo. Kwa ajili huyo ni mwepesi ana kinga yoyote. Na ikipita mwezi huyo akanakufa. Kwa ajili ni mdudu atakuwa nitakuwa zinga la joka, utakunywa damu zote, atakufa baada ya mwezi mmoja. Hiyo ndio shariti lake bosi kwamba mwezi mmoja huyo awe tayari kashakufa. Ambia sasa mnanisaidiaje? Haki sielewi mimi hapa sipo haiwezekani mwenzangu afe alafu mimi niko hapa hapa. Mm. Akasema sawa, toa hiyo dawa yako uliopewa, mweke hapo hapo. Ukishamweka nipigie simu, yaani umweke, nimwekee kwenye shavu afu nimpigie simu baba. Mm. Ambia haya, kaambia haya, kaa kiwanjani kwenye majani hapo, kakaa kalala hivi. Saa ngapi hiyo? ilikuwa saa saba mchana. Mpo nyumbani wenyewe. Tuko nyumbani wenyewe. Uh -huh. Kalala hivi, kalalia hivi. Mm. Ambia hayo. Eh, uvimbe ukakaa juu. Nikamweka. Kasema nikampigia mzee. Kasema haya wewe yeye tu hapo. Hiyo hiyo itamsaidia. Haya, na hiyo simu iweke hapo hapo kwenye shavu. Mm. Ila maneno unayoongea hiyo dawa yako isikie na itekeleze. Mm. Taweka na nikaweka speaker na mimi nisikie. Siwezi kufanya kitu alafu mimi sisikii. Ah, itakuwa sio kweli. Mm. Yeka. Mzee kaanza. Wewe funga kazi. Tulikupa kijana wetu. Tumekukabidhi kijana wetu. Lakini na huyu ni kijana kama kijana wetu. Tunachotaka sisi umsaidie na huyo. Kama hujamsaidia huyo, sawa sawa hujamsaidia kijana wetu. Na sisi tupo kwa ajili ya kusaidia watu, sio wanyama. Na watu wenyewe wenye matatizo kama huyo. Mm tunajua huo ni mkono wa mtu, ila wewe una nguvu kuliko huyo. Naomba hapo hapo alipo apone. Kweli hilo tukio ghafla, kimaajabu, lile shavu ikaja ikapasuka pasu. Unajua kupasuka mm. Ikapasuka kile kiumbe, yule mdudu ameruka juu, akaja akatua chini. Alivyotoka yupo kama mkono wangu hivi. Mm, yupo. Ni nyoka kabisa, nyoka. Alikuwa nyoka mweusi. Mm. Nyoka yuko pale anatembea tembea. Ile shavu inatoka damu hapo. Mzee kasema naomba hiyo wokovu. Naomba hiyo kovu naomba. Hiyo kovu ni kidonda sasa. Iko kidonda, tunajua iko kidonda sio chake na cha kishetani. kiponi asa hivi mm. kipone hasa ah, hivi, tunakuomba ghafla yeah, ile shavu likarudi vile vile kawaida, kawaida kama lilivyo nyoka yule aliruka yule nyoka yuko pale pale. mm Kaambia haya, sasa chukua nyoka huyo, wewe mchukue nyoka, chukua kibiriti, mchome moto. Akiwa ajafa yupo na akiwa ajafa yupo hai, mm. tia moto mm. na ukitia moto, ukimtia moto huyo huko walipo waliomtuma huyo wote wana, wanaungua huko, yani wanapata shida mm. na matokeo utayaona mm. Chukua kambi kachukue mafuta, tia mafuta, katia moto hapo, mnamlinda siondoke Hajaondoka, hawezi kutembea, anajua kutingishika tu mm. dawa shamkoleza mm. Basi kachukua kibiriti kam, mafuta kamwagia, kamtia moto mm. kumtia moto mm yule nyoka alikuwa analia kama binadamu eh? Naumia, anaongea. naumia, anaongea, anakwambia nyoka anaongea, ah. usifanye mchezo eh? Soma siala na wale usione kama nakusimulia hivi, hajawahi kukutokea. Akikutokea nyoka anaongea, naumia, anagaragara pale chini, naumia, naumia, sauti ya kiume, naumia, naumia, naumia, naumia. Zikaja sasa sauti nyingi nyingi, naumia, naumia, naumia. Hiyo hadi akaja akaugua akaisha. Sauti hakuna hata moja ile. Hakuna hata sauti pale. kwa kweli hakuna. Uh -huh. Sema kazi imeisha. Kama mtu yuko ndani utamuona kirudi. Ukimwangalia kwenye shavu atakuwa na ana alama ya kiungua. Mm. Kwa utamgundua kama ndio huyo huyo. Mm. Kile bosi anarudi ile siku alivyoenda ndo ajarudi na jarudi mpaka kesho yake mm. kesho yake mchana saa kumi saa kumi na moja kamili mm. ile bosi anarudi anapiga one ee. mimi naenda namfungulia geti anashuka na kimwangalia hivi upande ukaungua huu naona mm. washavu hili la kulia kama alivyovimba yule mm. na huku wewe kaumia kaungua huku mm Kaona ah, kumbe ni wewe, kaambia ina shida. Kaambia sasa hapa mimi nataka niache tu kazi basi niondoke. Mhm. Mm yeah. Ukamwambia boss sasa? Kabla sijamwambia ni kwa nisemia mwenyewe. Kaambia wewe mchana kwanza, kaambia njoo tuongee. Wewe unaonaje nyumba? Tukae, tufe au tuondoke ni majumbani kwetu? Ah, bora kaka, bora tuondoke Kaambia ina shida. Sasa unaagaje? Mimi naweza kampigia babangu mdogo akamwambia bwana, huku ukapata msiba mimi natoroka. Mm. Kaambia usitoroke, we aga, aga. Hivyo hivyo yaga tu. Mm. Kaaga, kampigia ndugu yake simu, akampanga siku ya pili sasa hivi. Kampanga mchana ambao tuko peke yake. Tuko peke yetu. Kampanga, bwana dada kuna hiki na hiki hiki na hiki hiki na hiki hiki na hiki hiki na hiki wanataka tuue. Ah, we, hawanijui hao. Ngoja nije huko huko. Kesho unakuja nyumbani tunarudi wote. Mkija huko tunarudi wote, sitaki nikuache. Mm. Kweli akamfuata mimi kampigia mama mdogo, baba mdogo, na mimi kazi imechoka, sitaki, wataka kuniua. Nakuja. Kwa hiyo ile siku moja walikutana ndugu yake na, na mamangu mdogo. Tunakuja umesimama getini. Tunataka watoto zetu tuondoke nao. Mm. Bosi, shida nini? Ambiaje tunawataka wanakodaini mishahara tumesamehe. tupeni sisi tumeondoka, nguo tumeacha, tumeondoka hivi hivi, waondoke tu. Umeondoka, nguo tumeacha, nguo tulizovaa, kila mtu kaondoka vyake hivi hivi Mm. Lakini mimi bado kwangu alikuwa hata nivodi nyumbani sasa, baada ya kurudi nyumbani mm. yule bosi alikuwa bado ananisumbua, alikuwa anatumia vitu maji. Kwanza kilikuwa Siku moja nimekaa kanitumia nyoka mm. kaa nyumbani nje nimetulia Nyoka namuona nyoka kabisa huyo huyo. Bahati nzuri nimewahi kumuona. Kamkwepa nataka kuning'ata kwenye mguu kamkwepa. Hiyo ni live. Live. Nilivyomkwepa kapotea. Kapotea kayeyuka. Kapotea kabisa kajayuka. Hujui alipoingilia wapi. Kapotea. Kwa hiyo kulikuwa kama kwenye simenti. Hakuna kitanda, hakuna nini, hakuna makorokoro. Kapotea tu ghafla. Kampigia Simba mdogo. Baba kuna hiki? Ambia wewe bosi wako. Akeni ngoja. Ila mimi nitakupa nitakuongezea nguvu nahisi kesho amki usiku afiki, yani asubuhi akilala ndo analala moja kwa moja, akitoka nje akigusa mlango huyo ndo basi kaenda. Kaambia basi takuwa vizuri. Kaambia ila wewe usiku usilale, hiyo dawa yako chukua, iweke mkononi, kanayo hivyo hivyo, usilale na kuomba, yani usilale, chunga sana, usilale hata chembe mm. Yani usipate usingizi wala, yani usilale hata kidogo, kwa ajili swala linafanyika usiku mi naenda kwenye msitu mm. nilipokupeleka tukakutana na babu yako kule, ila tumfanyie kazi huyo. Yesu anajiona yeye ndio yeye, tumfanyie kazi. Kasema sawa mzee. Kweli ule siku mimi sijalala. Saa nane nikaona kabisa, kama waliniambia kama tunaanza kazi zetu utaona ishara hiyo kitu ulichonacho huko mikononi kitakitingishika, kitacheza. Mm. Kwa nao kishikilie hivyo hivyo. Saa nane ile nikaona kitu kinacheza sasa. Hii mikono yote inatetemeka, hii kitu kinacheza kama kinataka kuondoka. Waliniambia nikishikilie hivyo hivyo. Shikilia hivyo hivyo mpaka saa tisa hali ikatulia. Simu ikaita, unaweza ukalala. Kaambia ah, sawa, nalala. Nilivyolala asubuhi yani asubuhi saa kumi na mbili naona simu inaita simu yangu. Nikiangalia namba ni mke wa bosi anapiga. Eh, halo. Analia. Eh, bwana huko bosi wako amefariki. Eh, eh amefariki. Kaambia ilikuwaje mpaka nafariki sasa? Ah. Bwana alipokuwa anatoka nje aende kazini, kufika mlangoni kadondoka kafa hapo hapo. Kambia basi pole. Ah, utakuja msibani? kambia sija, ngoja nitaangalia kama nitapata muda. Nitakuja make siko mimi siko da niko Zanzibar huko nafanya kazi. Ya, dudi basi. Dudi uje ufanye kazi kwa jinsi sasa bosi wako kafa, mimi na watoto wawili hawa. Nani ataniangalia sina mfanya kazi? Kambia haya nitakupigia simu. Hajui chochote. Hajui chochote. Mm. Nilipomwambia mzee baba bana nataka eti niende kule kwenye msiba, akamwambia usisubutu, kenda usiende hata siku moja kule wewe, basi kata mguu, kenda kule utakukuta balaa kubwa. Kwa hiyo hakuna kwenda. Nilikata mguu, sijaenda tena. Nikakaa nyumbani, baada ya miezi miwili pale nyumbani alikuja mpangaji mpya. Huyo mpangaji mpya alivyoniona mi alinipenda sasa ya bwana, mimi kijana wako nimempenda bwana, kwa ajili ana tabia njema, ninavyomwona nyumbani anafuata maji. Kuna ndugu yangu anafanya anatafuta mfanya kazi wa kufanya kazi, kijana wa ndani bwana, mm. ambao ni mlinzi, naona wanafaa kazi ya ulinzi eh, kazi za ulinzi tena hiyo na shamba boy, na shamba boy. Mwambie kijana wangu, maana yake kijana wenyewe sijui kama atakubali, kapitia masikosuko mingi kijana wangu, sijui kama atakubali, muulize. mm. Kaambia bwana, ah, kanifuate bwana dogo. Yeye alikuwa mkubwa mkubwa kwangu. Dogo, kuna kazi vipi mimi? Nataka kuunganishia Kuna nyumba ya rafiki yangu bosi mmoja, rafiki yangu sana. Mm. Ataka mkijana. Ah, kaambia kazi mshahara shingapi? Sasa ilikuwa elfu mbili elfu mbili na ishirini elfu mbili na kumi na tisa hiyo mm. mshahara shingapi? Mshahara laki we. Nilivyosikia laki we, hey, bwana we bora nkafe huko huko mm. anambia laki laki mimi sijawahi kuipata hata siku moja nishike kwa mara moja laki anambia mimi twende leo leo twende nipeleke mm. na mdogo akasema bwana we wewe wewe huku majumba ya watu wewe umeona unataka kufa huko unaenda wapi kaambia mama ngoja nikafanye kazi naenda kufanya kazi nikiona kama yale ile sinarudi mm. yayo ile siku asema basi leo tumechelewa kesho asubuhi nitakupeleka kaona ni nani uongee naye. Nakumbuka ile siku alivyoniambia kesho nitakupeleka, ilikuwa siku ya Ijumaa ya Ijumaa, ilikuwa Ijumaa jioni, kwa alitaka nipeleke Jumamosi. Ile ilivyofika Jumamosi asubuhi, kasema wewe oga, jiandae kwenye saa tano tunaondoka, ukaonane naye ukaongea naye. Aina shida, aina shida kaka, mimi hiyo laki ah, nikaipata hiyo laki, naipiga mahesabu mekubwa hiyo basi ile saa tano ilivyotimia, tumepanda daladala, masiliano mawasiliano, sasa huko mwendo wa kwenda Tegeta huo sasa. Hey, kaenda Tegeta pale mara bismillah ndo naingia kwenye ile nyumba. Ah, nyumba, nyumba kweli. Kuna nyumba tatu hizo, kubwa, nzuri. Garden nzuri, hata lile nilotoka Kigamboni haingii ndani. Nyumba tatu ndani ya ua mmoja. Nyumba tatu ndani ya ua mmoja. Mm. Nyumba tena kuna nyumba tatu kuna nyumba nyingine ya nne hiyo ndogo hiyo mm. ina vyumba vitatu na jiko mm. choo bafu kila kitu namaliza huko huko ndani mm. ya hapa we hmm, hapa si nilivyoingia kwanza kaambia kaka hapa sitoki mm. ila unaweza kufanya kazi kaambia tu kaonane na bosi tumemkuta ile bosi haikuwa natoka tunafika tu getini na yeye anataka kutoka ah oh umefika? Ambia, Ah, nimefika. Nitaka kutoka Njaga mji. Ambia. Ah. ndo tunakuja hapa. Ah, basi ngoja niache tu hapa hapa gari twende tukaongee kwanza. Ambia sawa. Kaenda kaniangalia. Wewe mimi nilitia kiatu cheupe chini. Hmm? Nilivaa kibosi kisharobalo, si unajua ujana. Mm. Nilivaa kisharobalo. Kipindi hiko nilifuga nywele nzuri zinang'aa. Mm. Hivi wewe wewe Rafiki yangu sasa, huyo mtu ulionetea huyo kijana ataweza? Si sharuba huyo anaweza kazi huyo? Eti kijana unaweza kazi? Kaambia mimi naweza kazi, mimi naweza bwana, mimi hapa na mke na watoto watatu wa kike na mtoto wa kaka yangu ila mkubwa anafanya kazi Muhimbili, na mimi watoto wangu mmoja yuko Malaysia anasoma, wawili ndio wako boarding wanasoma huko shule za kulipia, ila hapa niko na mama yangu na mke wangu na mtoto wa kakaangu mkubwa yeye mm. haina shida mimi naweza bila sasa hapa anachotaka mimi nataka barua zako barua yako ya mzamini mzamini mmoja haina shida moja huyu kwa ajili kakuleta rafiki yangu mzamini haina shida mimi nakudhamini mimi mwenyewe bosi nakudhamini mimi mwenyewe Hmm. na mzamini mwingine atakuleta Ila mimi nachotaka barua yako na serikali ya mtaa, kama kweli wewe kijana una matukio hmm. kama una matukio leo leo unaleta kama unaweza, kama una matukio unaleta leo leo. Kaambia leo ah, sasa hivi mimi na narondo nyumbani na kuletea barua. Mm. Ukianza leo leo unaleta, ukileta unaanza kazi. Mdhamini mmoja, bosi wa huyu alokuleta na mimi na kudhamini. Ukiniletea barua leo leo. Mm. Kaambia sawa. Wamenipa nauli elfu kumi. Nikaenda nyumbani kaandika barua. Nilivyomaliza nikarudi. Kaambia kweli wewe mwaminifu. Twende serikali ya mtaa, tukaenda serikali ya mtaa pale pale nyumbani kwa bosi, kwa nyuma kwa serikali ya mtaa, jamani, namdhamini kijana wangu ananifanyia kazi, kwa mimi namdhamini tu, japo mimi ndio bosi. Wamemkubalia, Nika barua karudi, haya, kuanzia leo nafanya kazi hapa, tafanya kazi, ukimaliza utaondoka asubuhi. Nilivyofanya nimefanya kazi kama siku tano, nilivyofika siku ya tano Kasema kijana, kwa ajili unakaa siku tano hii umekaa, mimi fanya kazi siku mbili tu ndani ya kai. Anaondoka, anatoroka tena, sio kuondoka age, anatoroka mm. Wewe unakuona eh, kidogo unajiweza, unaweza ila hapo bado nilikuwa sijui nini changamoto kwamba inatokea. Ya basi sawa. Kwa ajili unakaa hapa kuanzia leo sitaki utoke ndani. Kwa hiyo ulikuja na begi lako na badilisha nguo hapa hapa Sitaki utoke ndani. Bosi hataki utoke ndani kivipi? Yaani hataki nitoke ndani. Yaani nataka ndani, yaani nje sitoke. Nikae humo humo ndani. Yaani nje ya geti. Yaani ya fence ndio niwepo humo humo, nizunguke, mara nende chumbani, nifanye kazi, nikae humo humo, sitoke hata nje madukani siende. Mm. Tambia haya, nikamwambia sawa. Kwa hiyo utakuwa nakaa hapa, hamna kwenda nyumbani. Kwa hiyo niwapigie simu nyumbani kwamba wewe utoki. Mm. Na wale urudi utakaa huko huko, na mimi nitaongea na wazazi wako. Mm. Kampigia simu mamangu mdogo na yule aliyompeleka ndo kawapigia, wakaongea nao, basi kama wataishi vizuri basi sawa, mm. haina shida. Nikaanza sasa kukaa ndani mimi nafanya kazi, nikimaliza nakaa tu kwenye kiti basi mm. mpaka mm. jioni nafanya kazi, asubuhi nikimaliza kazi nakaa kwenye kiti. Yaani kutwa nzima ilikuwa kila siku mimi ndani, nje sipaoni, sipajui kwanza nje kupoje huko nje mm. Kaambia sasa muulizaga hizi huko miti ya nje huko kuna uchafu, nani atafagia? Ah, huko achana nako huko nje, nitawapa watu pesa wafagie huko nje. Wewe hakuna kutoka nje. Mm. Niko sijui nini maana yake. Kumbe. Basi mimi kaona ngoja nifanye kazi kama unavyotaka yeye. Kafanya kazi baada ya miezi mitatu niko huko ndani. Kaja baada ya miezi minne ile siku moja hiyo ndio siku ya kwanza sasa natoka wapi? Natoka ndani. Tena mama yake ndio ananiambia twende twende nje. Baada ya kutoka nje mm. usiku wake sasa kuna tukio kubwa moja kubwa limejitokeza mm. Nilivyokuwa nimekaa pale nafanya kazi, nilipokaa nikasikia kishindo juu yeah. juu ya bati mm. kish imetua. Baada ya kutua kikakaa kikinyamaza kwanza kimya, kajua ah, labda paka, kujie kulikuwa na paka wengi. Ghafla nakuja chui kashuka chini pale, alivyoshuka chini ananifuata, ananguruma huu, kaambia wewe, subiri hapo hapo kwanza ulipo. Kaambia hebu potea kwanza, ndio chui akaja akapotea. Nikakaa sasa, nikakaa Nikakaa kafanya kazi vizuri bila tatizo lolote, naagizwa na bosi, naagizwa na mamake umo umo ndani mm. Nimwagilia maji, nimeosha magari, nafagia uwanja, napiga deki, nikimaliza natulia. Vitu vya kupika wanakuja wanaenda kununua wenyewe, wakeja wanakuja navyo na gari, unaweka ndani mm. Kwambia eh, hata siku moja usitoke nje. Kati kumbuka tayari mama yake kashantoa nje siku moja mm. Basi nikakaa kuna tukio kubwa. Nakumbuka siku ilikuwa Ijumaa mm. usiku, nilikuwa ndani imetulia, nimelala hivi, sio kama nimelala usingizi mm. nimelala yani, kuna kulala kwa, kwa, kwa kuegesha kwamba mtu umelala hivi unaangalia hiyo yeah. Ghafla na nywele zangu zinasisimka mm. mwili yani unakuwa, kichwa kinakuwa, nywele zinasimama mm. Kajiuliza, kuna nini hapa kwani? Cha kushangaza naona watu watu wanakuja wanapita kwenye pembe za nyumba, wanapita mlangoni, wanapita kwenye kuta, mwingine anapita kwenye pembe, si nyumba zina pembe nne chumba mm. wamesimama pale, wamenizunguka. Niza ni akina nani? Nikauliza, nikauliza hivyo Ujalala. Sijalala hapo. Mm. Sasa nilipoona ile rai nikanyanyuka hivi nikakaa pale kitandani. Wanazunguka zunguka. Nikauliza, "Nyie akina nani?" Mm. Wanazunguka zunguka tu. Mmoja akasimama mlangoni, yule ndio mkubwa. Mm. Maana kumwangalia hivi pembeni kwenye mkono wake mm. alishika kichwa cha mtoto. Eh? Hey, hiki kichwa cha mtoto mdogo mchanga aliozaliwa leo kakishika, anakunywa damu kwa kunywa damu Kauliza ni akina nani? Kimya. Kaambia ondokeni. Wamekaa. Nikatoa ifunga kazi, funga kazi yangu ambayo iko muda wote inanilinda, nikaitoa nikaambia fukuza wote hawa. Nikuja kusikia vilio, sauti, watu wanalia eh, yani kama anachapo na fimbo ile, watu wale wakapotea. Kajiuliza sasa ni nini hiki kwanza? Sijataka hata kumpigia babu wala kumpigia baba, nikajua ah, hadi ya kawaida hii. Sinaelewa mazingira kwenye majumba ya watu, kila nyumba ya mtu ina masharti yake. Ule usiku ka, ukaisha salama, yale matukio yalikuwa tangeni walivyoondoka hujarudi tena. Nimeamka, nimepiga kazi, nimepiga kazi Nimefanya kazi, nimefanya kazi pia. Nimefanya kazi. Nimefanya kazi. Ilitimia mwezi wa sita siku ya Jumanne ilikuwa saa sita ya usiku ambao siwezi kusahau kwamba ambao matukio huwezi kusahau kikweli mm. ambayo nimekaa nilikuwa nafanya nilikuwa naosha gari ya bosi. Ile siku niliamua nioshe mapema gari kwamba kwamba aliniambia usiku anatoka mm. kwa hiyo boss kila Jumanne usiku kuanzia usiku saa sita au saa saba anatoka anaenda Sijajua anapoendaga. Anarudi saa saa kumi na moja au saa kumi Jumanne. Jumanne kila siku juma, yani kila siku ya Jumanne anatoka. Mhm. Sasa mm -hmm. huwezi kumuuliza boss unaenda wapi? Mm. Kwa hiyo aliniambia nioshe mapema kwa hiyo gari yake ilikuwa chafu. Mm. Nikaamka najua kabisa aliniambia anatoka saa sita na nusu. Kwa hiyo nioshe mapema nikeja tu niondoke. Kaiosha ile saa sita nikaamka kaiosha osha kaiosha osha. Kabla sijamaliza <sighs> naona bwana mwili wangu sijielewi hapa nilipo. Mm. Ule mwili nywele zile zinakuwa unajua nywele zinakuwa mwili unamwagika jasho. Moyo wangu unaenda mbio, yani unaenda kasi kuna nini hapa kwani eh? ah. kona hebu kwani amda kitu cha kawaida hii, amda naumwa uma baridi, ili kukaa nje siku zote muda mrefu takuwa baridi, lakini kile inavyozidi hali bado kijigundua siumwi. Cha kushangaza kikubwa, tukio siwezi kusahau, yani matukio siwezi kusahau mle ndani ya gari. Ile gari si iko mbele hivi, nausha kile kioo cha mbele namuona mtu ndani ya gari anamwagika damu hivi, naona ona damu inavyotoka mtu kwenye kiti kaka. Hmm? Kwenye gari una gari ya bosi, gari ya bosi. Ukiwa unaosha. Nikiwa naosha hivi hivi. Zile damu zinamwagika mpaka kwenye kioo nilipo. Yaani zinaruka hivi. Zinaruka, yani kama mtu katobolewa shingoni hapa, hmm. katolewa kolomeo ili hmm. damu zinamwagika hivi. Hmm. Mtu anagaragara mle kwenye gari. Moyo wangu ukapasuka. Nilishika kile lile nini kopo la kuoshea lile la mwagia maji lilidondoka. Mimi mwenyewe nikashindwa kusimama pale, nikadondoka chini, nikatulia kwanza. Hivi ni kweli ama vipi? Siamini kwanza hili tukio hili hivi. Macho yangu ama nimeona kiwingu wingu usingizi huu kwa hiyo hali iliyonipata. Na wakati unaanza kuosha gari kulikuwa hamna mtu. Ah, kulikuwa hamna chochote, kulikuwa hamna mtu. Gari imelokiwa, nafungua alikuwa amenipa mimi ndio nimefungua gari iko wazi, ila milango imerudishia huyo mtu naye. Sasa hapo ndio nilichojiuliza kwamba ulienda na funguo kwa nimeenda na funguo, aliniachia funguo, nikafungua mimi mwenyewe kwa mikono yangu. Gari haina mtu, gari haina mtu. Nimeshafisha ndani kule, maka nimeanza ndani kusafisha, hakuna mtu kwenye kiti, hakuna mtu kwenye nyuma ya buti kote, nimesafisha gari, hakuna mtu. Nimefunga nimefunga gari milango nasafisha nje, kioo cha mbele, gari yote nishasafisha, mm. bado kioo cha mbele hiki na nimalizia matairi. Niko kwenye mbele, kio cha mbele, naona mtu anamwagika damu, damu zinamwagika kwenye kioo kule, zinaruka. Moyo wangu ukaenda mbio, ukaruka, mikono ilishindwa, yani ilikosa nguvu, mm. lile kopo likadondoka chini mimi mwenyewe hii miguu imeshindwa, yani imeshindwa kusimama hivi, natetemeka hivi, gari ile inatingishika hadi unasikia kabisa ya kwincho kwincho kwincho kwincho. Acha masiala mm. Acha masiala. Mtu anaweza kaona kwamba mimi hapa ndo kifo changu leo kimefika. Gari ile hadi inanyanyuka, ile gari inanyanyuka hivi mm. Kaona hii sasa, hii leo nini hiki balaa ila kwa ajili nashukuru Mungu kwa ajili nakuwa na, na vikinga kidogo na mzee kalala huko mfukoni, nikawa na nyinyi watoto wadogo sana amsumbui. Mm. Ni kweli bwana, kasema gari tulia kwanza. Ukasema gari tulia. Kasema gari tulia. Mm. Na wewe wa ndani jitokeze kama kweli wewe ni kiumbe. Mm. Kama binadamu, kama shetani, kama jini, jitokeze hapo. Mm. Na tamaki hivi namuona bosi huyo anakuja. Wana katulia. Nataka kufanya chochote pale. Naona bosi, funguo nipe funguo. Kaambia ziko mlangoni ya gari. Bosi kaingia vile vile. Mi bado damu naziona. Mm. Bosi kaingia. Anaondoka, mimi nimesimama hivi hivi, maana yake miguu imekosa nguvu. Anauliza, mbona nifungulie uende kufungua geti nini shida? Mimi mm. nikadua. Nini shida wewe kafungue geti? Alivyoona sielewa ananipiga honi. Hadi wandani wameamka. Mm. Mimi najua kushangaa tu. Yaani nimegutua lile nimemkamata. Sasa bosi wewe huyo mbona unatembea na gari yenye damu? Lakini ghafla naona zile damu zimepotea. Na mimi pale zile zile damu fahamu kaona njielewa kaenda kumfungulia bosi gari. Kaenda kufungua geti boss. Huko ndani waliotoka ndani wanakushangaa. Wanashangaa vipi, mbona babako anapiga? Au ni muda mrefu mpaka sisi tunatoka afu kumbe wewe uko hapa hapa. Ambia ah, hamna, ni kwa nini? Kuna kitu kidogo tu hivi. Ah, kafungulie sasa. Nakupigia wewe ni muda wote huo. Nikaenda nikafungua geti. Katoka nje. Hajajua kama umeona kitu. Hajajua kama nimeona kitu. Then najiuliza. Sasa huu bosi ama nini? Mm. Kwa naida nitajua tu ipo siku nitajua kwamba nini shida. Mm. Kapiga kazi ile siku, karudi saa ile siku tena alichelewa sana kurudi. Mm. Alirudi saa nne ya asubuhi. Mm. Kafungulia gate, gari imerudi chafu. Mm. Kaichukua maji, nikaipiga maka aliniambia nataka kutoka mchana saa sita natoka. Mm. Kaipiga maji, nikapiga maji, kakaa vizuri. Ah, sawa. Nashukuru mm. ila nataka leo tutoke wote. Kafikiria sasa mimi nitoke wote na bosi, wewe hii gari mimi jana nimeona mtu, nitaingiaje ndani ya gari? Ila sijataka kumwambia, nikamwambia sawa. Nataka nikupeleke kwenye site yangu najenga gorofa huko. Mm. Nataka twende wote. Kaambia sawa. Kwa hiyo nenda kaoge. Kaenda nkaoga. Nilikuwa sina nguo nzuri nzuri. Mm kanitolea nguo zake zingine, kanipa nikavaa, haya twende. Geti alikuja kufungua mke wake, mimi ndani ya gari nikakaa tukaenda. Na ah, kijana bwana, wewe unakuwa na mwaminifu nini, kwa nataka nikupeleke kwenye saiti yangu hapa ukaone mazingira, Kwa kwana ina shida, twende. Kaenda kule Bunju, kama enda Bagamoyo unaingia hivi shoto kabla ya kufika sheria nini ile sheria gani Kwenye kilima, ukishuka kilima kile, kuna shari kubwa pale inaitwa nini, shari gani? Kuna njia mkono wa kulia kama unaenda bahari beach, pite hivi. Mm. Kwa huko polini ndo kuna jengo lake huko anajenga. Wana haya, hii tulivyofika sasa, hii ndio nyumba yangu najenga gorofa hili. Sema ah, mimi nimetokea mbali sana. Matatizo mengi nimepata. hiyo mpaka napata hizi pesa. Ah, Mungu ndio anafahamu kwamba nini changamoto. Ananielezea pale mambo yake. Mm. Kabla ina shida. Ulikuwa na mnazi, kulikuwa na nazi nyingi. Kasema ngoja nipande tutungue nazi turudi nazo nyumbani. Mm. Nikapanda juu, unaweza? Nikamwambia naweza. Nikapanda kashusha nazi, nikapakia ndani ya gari. Muda kurudi, tukarudi vizuri, katufungulia geti, katulia. Sasa nikakaa nika nilivyorudi, nilivyotulia kidogo, nikaenda kwa bibi, kwa mama yake bosi sasa. Ah, merudi, nikamwambia yeye tumerudi. mm. Naona wewe wewe unafaa wewe. Bibi anakuambia eh, wewe unafaa wewe. Mm. na Nahisi hata wewe ukikaa na mwanangu wewe, mwanangu atakuwa tajiri zaidi. Hata mimi nitakuwa na pesa. Yaani wewe ukiendelea kukaa na eh, naye atakuwa na na pesa zaidi na yeye. Na yeye yule bibi atakuwa na pesa. Ukikaa naye kivipi? Nkikaa naye yani sasa sijajua hapo nitakaa naye kivipi. Mhm. Uh Ambia, ah, sinajua bibi kawaida lazima tuende na bosi bwana, tuende tunatalai talai, tarai. Haya, kaenda ndani. Akaja sasa, baada ya miezi akaja msichana, wakamwita msichana menda mama tu, so, so msichana kusema msichana, mama alikuwa na watoto wake mm. alizaa huko kwao mm. Akaja ile siku ya kwanza ile hey, <laughs> analala chumbani chumbani kwake hey. Nasikia tu kelele nje, nakwambia nje, akatoka nje anakimbia mbio mm. mpaka chumbani kwangu kishi kambia nini wewe ni? nilipo nini kwa nini eh, hey, jamani mtu mtu ndani mtu nalala na watu mimi ndani nalala na watu wewe unalala na watu wakati uko peke yako mm. watu gani hao watu wewe kaka niamini kuna watu ndani ndani kuna watu nimewaona kabisa watu Kambia, ah, labda mashaka yako kwa ajili uko peke yako nyumba kubwa hivi. Mm. Pia haya niamini. Kaambia wewe tulia lala kwanza. Kalale. Kama vipi lala chumbani kwangu mimi natoka nje. Mm. Kweli nilimwacha chumbani kwangu. Hamna mtu hata mmoja aliyotoka. Mm. Sijazani kama alizisikia kama hajasikia. Mm. Lakini hakuna hata mtu mmoja aliyotoka. Mm -hmm. Kawa nalala huko. Nikatoka ng'onye napiga piga kazi zangu nafanya kazi. Usiku me Kuisha asubuhi nimefanya kazi zangu zingine, bosi huyo anatoka anatoka kwema, lakini kwema, sawa, tutaonana baadaye. Ndio haya, dada yako anaona amekuletea dada hapo kazi, tusaidiana naye. Kaambia sawa, kama kuna shida tutajulishana. Haina shida bosi. Mm. Njoo nifungulie geti. Kamfungulia geti akaondoka, mimi karudi na kazi zangu. Ile siku nakumbuka Ilikuwa Jumatano nilikuwa na kazi yako ya kukata miti sasa. Mm. Miti mikubwa ile imejaa. Nikata miti nimemaliza na beba majani. Bibi toka yaeke hapo tuje kwa choma moto. Ila ukimwangalia yule bibi muda mwingine ukimwangalia yana yaani kuangalia kama kuna jicho moja hivi na kuangalia nalo kusema kwa sijajua bado sijalipatia majibu. Yaani kuna jicho moja na kuangalia unajua kuna mtu mwingine kuna mtu mbaya akikuangalia. Kuna jicho yani akikuangalia jicho unajua kabisa mm, huyu mm, so huyu sio muhimu huyo. Mm. Basi nilikuwa bado sijajua, japo yale matukio yalikuwa yananitokea, sijajua kama ni mhusika ni nani. Mm. Kaja labda huko watu wana visa na mimi, nikakaa tukachoma majani yale. nivomaliza nikaenda zangu kuoga, nilivyooga saa kumi sasa nikatulia, ukanipa chakula mm. yule msichana akanipa chakula, kaka, chakula hiki nakula nakula nikala. Ile bibi akaniita ndani, njoo, kuna chakula hapa nimebakisha, njoo ule. Mm. Kaambia mimi bibi, nime, nimeshiba. Mm. Kwa mimi mara nyingi silagi vitu vya kubakisha bakisha kwa mtu. Mm. Haki bibi wenyewe anakula ustaarabu ana. Mm. Kaambia mimi sili, nimeshiba. Chukua hivyo hivyo kula. Kaambia mimi nimeshiba sili. Mm. Haya basi kampe dada ale. Kampelekea dada kile chakula. Dada akasema ah, mimi sili. Kaambia wewe kama akitaka kujua kula wewe kimwage. Mm. Na kakimwage kwenye mifuko huko, uniambie nakula. Kweli kaenda kakimwaga, bibi nishamaliza, asante kwa chakula. Mm. Ya haya. Haya bwana. Yale majani sasa niliyoyachoma yale, mm. yale ubaki yale Tabidi nikayazoe mm. nikatupe mle kwenye nini kwenye ile ja, ja, kiroba kile cha nini cha takataka mm. Bwana, nilichokutana nacho huko mm. kile chakula kimemwaga so muda mrefu, lakini nimekuta kimeoza, wadudu wanatoka mle, chakula chakula kimekuwa cheusi, yani akina eh? muda chakula kimekuwa yaani akina muda chakula kama kinatoka damdamu, wadudu wale wanakila mm. Kaambia dada njoo, dada njoo uone nini? Kaambia njoo, anaangalia kile chakula. Ah, kwani alikaa Alikimbia, aliruka, kaambia ah, usipige kelele, sio mpaka bibi ajue kwamba wewe chakula ukijala. Mm. Kimya, acha kaa kimya. Eh, kaka mm. mm. kwa kwani nini? Da, ah, tulia, kachukua chakula. Sasa pale ndo nipojua bibi au sio yeye, labda kichakula, labda kaikiwa kategezewa, labda yeye ah, kapotezea. Ambia haina shida. Sasa baada ya kukaa siku tena ndio ilikuwa saa sita kwenda saa nane saa saba kwenda saa nane usiku nimekaa pale pale napokaza kufanya kazi, kishindo kimetua juu ya bati tu, iko kikubwa, yani kikubwa zaidi. Sijakaa vizuri, katoka tena mnyama mkubwa, huyo mnyama tena mkubwa -hmm. Kwa hiyo mnyama ambaye sijamfahamu Isaya. Mm. Na kwa mnyama tangia nishi duniani sijawahi kwenda mbuga za wanyama, guess sijawahi kumuona mimi. Yupo yupo vipi labda anayetazama anaweza kutuambia alikuwa ni mnyama gani? Mnyama mweusi. Mm. Ana pembe kubwa. Mm. Shingo kubwa. Mm. Ah, yaani kama ng'ombe, sio ng'ombe. Miguu kama hivi, kama ng'ombe hivi hivi. Useme sasa cha kushangaza? Mm. Ule mnyama uko chini ana miguu ya binadamu. Hmm? ni miguu. Mnyama sawa, ni mnyama, lakini huku chini ni miguu ya binadamu na pembe kubwa ni pembe kubwa. Pembe hizo zimeota kwa kwenda hivi au zimeota kwa yaani, zile pembe zimeenda hivi afa zimejikunja zimeenda mbele hivi uh -huh. hapa ana ndevu, ndevu za binadamu kabisa, ndevu nyeupe zimelala, miguu ya binadamu. Kiukweli nilishindwa kustamiri kuistamili bwana, mm. ah, ah, kuna vitu vingine unaweza yani vikakutokea japo huko shujaa gani, lakini kuna muda mm, ushujaa unapotea mm. Kwanza sikuamini sasa, huyu ni kiumbe, ni binadamu, ndevu mtu, miguu mtu, mwili mnyama. Miguu minne au mingapi? Ana miguu minne, yote mtu, yote ni mtu yeah ya ya kike sio kama eti mtu ya, ya mtu mzima mm. miguu ya mtu mtoto, yani ni mtoto mtoto mdogo, yani kuanzia hapa, unaona kuanzia hii miguu mm. kwenda chini mm. ni mtu, yani ni mtu ni miguu ya vitoto, unavijua vijimbi vya mtoto vile mm. yote minne mtoto, kuanzia hapa kwenda juu mnyama mnyama ndevu hapa kidevu ni mtu. Saizi ukubwa wake, size mkubwa kama ng'ombe, kama mbuzi, ng'ombe vile vile -hmm. Hata ng'ombe naisi kama mdogo. Mm. Alivyotua pale kwanza, mimi bwana kashangaa, nitaka kukimbia, kukimbia nguvu zimeisha, kuongea oh, nimeganda, yaani sijui pale nifanye nini. Mm. Sijui cha kufanya kwa haraka haraka. Mm. Kwa jiko la tukio kikutokea kwa haraka haraka, hujui ufanye nini. Mm nikaganda pale, tunaangaliana tu hivi eh, nifanyeje? Akili ainipi nifanyeje? Akili ainipi nifanyeje? Akili ainipi Kile kiumbe kinazidi kusogea, kinanifata, hmm. kinanifata, kinanifata, kinajua unakiona au akijui sasa pale na alikuwa anajua kama mimi nakiona. Mm Kwa hiyo tulikuwa tunaangaliana hivi na hivi. Mm Kinanifuata. Kama hivi na hapo kimesimama, kinatishia kujipiga pembe, mi kwa haraka haraka akili kanijia kwamba wewe una kitu hmm? una kitu nacho, toa. Bila hivyo hapo utapotea, toa. Ngatoa nimefunga kazi yangu hii ndogo, akili kaniambia tupa, mtupie huyo Nikamtupia. Baada ya kumtupia nikasikia kilio cha mwanaume hii hmm? ya Yule, yule mnyama kaanguka chini kishi, akalia kama mwanaume kama mwa, yani mtu yani ni mtu mwanaume hmm. hii hmm. kaanguka kile kitu alivyoanguka, kile kitu changu kimeenda pembeni, kimetukaa. Yule dudu anajivutavuta pale chini anajivutavuta anajivutavuta anajivutavuta, kutembea hawezi, kuondoka hawezi. Cha kuchangaza zaidi sasa mm. baada ya kujivutavuta sana kujivutavuta sana, kile kiumbe kimegeuka binadamu mm. Yaani naangalia hivi namuona yule kile kiumbe kimegeuka ni binadamu binadamu kabisa, binadamu ni binadamu huyu huyu, binadamu kama mimi ama kama wewe. Alikuwa alikuwa ni mzee, alikuwa uchi mm. alikuwa mweusi mm. ana nywele nyingi mm. yuko uchi uchi, ni binadamu hivi hivi, kalala pale chini mm. Tapoteza fahamu au anajitambua? Hapana, anajitambua. Mm Sema sasa kuondoka hawezi. Mhm. Nikamuuliza wewe nani? Mhm. Hana cha kujibu. Mm. -hmm. Wewe ni nani? Hana cha kujibu. Mara tatu wewe ni nani? Mhm. Hana cha kujibu. Hata unajua kwenye majumba ya watu huwezi kukiacha mpaka asubuhi mm. ambao mwenye mwenye nyumba akija atakuwa na wewe vipi bwana. Basi mimi pale cha kufanya sijataka makuu. Nikamwambia nakuomba uondoke. Mm. Nakuomba uondoke. Nilivyosema vile ni kama nimemnusu. Mm. Pale pale ghafla akapotea pale pale. Sikumwona tena. Mm -hmm. Akapotea hali ikawa safi. Sasa najiuliza haya matukio matukio ya nini? Sijawahi kumpigia baba kumweleza iko kitu mm. Ila siku ile nikampigia nikamweleza, mzee, kuna tukio hili bwana, nimeona mtu mnyama, lakini baada ya mnyama kumpiga na kile kitu amebadilika kwa binadamu, sielewi kuna nini hapa mm. Akasema hao ni watu wanaokujaribu, yaani wamekuja kukujaribu ya, tu. wamekuja kukujaribu kwamba wewe vipi, mtoto kijana vipi wewe mm. ila tulia, mwisho wake utauona. Kaambia sawa, hakuna chochote, wewe tulia, nishakwambia mwisho wake utauona. mm. siwezi kukwambia mengi, sije ngakutisha. mm. Kaambia sawa, kwani wewe ujiamini? Kaambia mimi najiamini. Mwisho kwambia kuna cha kukusumbua, kwa nini usi, usijiamini? mm. kabia sawa na mimi jamini mm. nakumbuka ile siku moja sasa ile siku nilikuwa sijisikii vizuri kiukweli mm. nikamumba bosi bosi naomba nikalale ndani kwa ajili hali yangu leo sijisikii vizuri mm. asema haya sawa kama jisiki vizuri ni sawa kwa hiyo binadamu nami unavyofanya kazi muda mwingi kukaa nje, labda hali nabadilika, kesho kacheki malaria mm. bia sawa, kaenda ndani, nikalala ndani, nakuja kustuka ni saa saba kwenda saa nane kaona <clears throat> saa saba hii kwenda saa nane ngoja kwanza nitulie hapa, nitoke nje niangalie mazingira, siwezi kulala moja kwa moja. Bosi leo anakuambia eh, lala bila okay, hawezi kukwambia nilimwambia lala leo mm kabla sijatoka taka kunyanyuka, nasikia kama kitanda kile kinatengishika, yani kama kuna mtu anakisukuma kinarudisha hiki rudisha hiki. Ghafla naona kitanda kinanyanyuka kile, kama kuna mtu anakinyanyua kinaenda juu ya paa ya nyumba mm. Kaona nini sasa hiki? Ghafla kikapotea, ile hali ikatulia, kitanda kikarudi pale pale. Sasa labda ndoto hizi. Na hizi ndoto gani wakati bado niko macho mimi? Sijalala hapa. Ya, kawaida. Kasema ngoja nitulie kwanza kidogo. Niangalie upepo, hali ya mazingira. Yeah. Kifika saa nane kabili nitoke nje. Mm. Nimekaa kamua kujilaza hivi, kalala kidogo kitandani pale, nkaweka mto nkaegamia hivi, yani kuna kitu kama TV vikanijia mm. kuna joka moja kubwa limeingia chumbani kwangu mm. joka zinga la joka lina vichwa saba mm. yeah, so vichwa vichwa vichwa tena vichwa kichwa kimoja mi mdogo mm. inataka kuning'ata kunimeza mm. bahati nzuri kwa ajili najua nina silaha inanisaidia ile nyoka kaanza kupambana nalo, kapambana nalo, yule nyoka nikamkata. kumkata kichwa cha kwanza. Unamkata na nini? Na mkono, mkono wangu umegeuka silaha, yani mkono umegeuka panga, ni yani panga ni kali sana. Mm. Kichwa cha kwanza nikakata. Mm. Kikipigana, cha pili nikakata, cha tatu, cha nne nikakata, cha tano nikakikata, cha sita nikakikata, kimebaki kichwa kimoja. Sasa kile kimoja yule alinishika hivi na mkia, alinibani. Kile kichwa kikaning'ata katika mguu wa kulia. Mm. Kaning'ata. Kivyoning'ata na mimi sijakichelewesha, nikakikata nikakimalizia. Mm. Baada ya kukikata kukimalizia kile kiumbe kimepotea. Mm. Ghafla kimepotea. Nakuja kuamka kutoka nje saa kumi na mbili. Mm sema bado kabla sijatoka nje najiuliza hivi hiki ni kitu ni cha kweli ama vipi? Mm. kuna matukio mengine yanakutokea, yani mtu uamini hadi uje kuamini kwamba ni kweli. Ha! Unapata moyo, yani moyo kidogo nastuka. Mm. Sema ngoja huo muda umefika, ngoja nikachukue fagio nifagie. Natoka mlangoni nishuke, nitoke nje. Huu mguu unaniuma. Mm kana ah, labda huu mguu umestuka. Mm. Naona mguu umestuka huu. Naenda yule mchana wa kazi, yule dada na alikuwa jikoni pale. Achukua fagio, kaka, kwa ajili nilivaa pensi. Kaka, mbona natoka damu mguuni? Mm. Mbia damu wapi? Huko mguuni. Mm. Ni kweli sisahau naangalia mguu wangu, ni kweli kabisa kile kitu nilichopambana nacho kimening'ata kweli. Kwa mguu unatoka unajiona yaani umejeruhiwa na, na meno ya nyoka yako hapa hapa hayajatoka kwenye mguu, kwenye mguu yapo eh, damu zinamwagika.